Waduh, tiga kali. Weh, dapat nah. tiga. Mantap, mantap BOTG itu. Aku ngelek, woi, woi tim kiri menang. Aku ngelek. Tapi lu triple kill apa? Masih nyawa lah. Ini lagi. Iya. oh enggak, waktu Black Blossom tahu ngelek kau gimana? Black Blossomnya lama kali di tempat. Gak bisa habis gitu. yang red itu demon dia. Iya. Thank kill Patut, patut makan. Patut apa pilih lu, patut lu. Lu tayo lu, Luffy. Entah lah wah yakin wah sial lo makanya eh <laughs> eh hamil lo wah sial Berapa poin sih? Kamu ada triple kill, keren triple kill lagi. Ya kan? Gokai kill eh, berarti. Berapa poin Kok bukan dia Reaper ah?